Hallo Leute, willkommen bei 360 Football. Heute zeigen wir euch ein Flügeltraining mit Abschlüssen. Legen wir los mit der ersten Übung. Vamos! So, fangen wir an mit etwas Einfachem, mit den Basics. Du legst den Ball vor, schießt, schieße so oft wie es nur geht, damit du Sicherheit bekommst. So, noch was Wichtiges, mach die Übungen mit hundertprozentiger Schnelligkeit. Mach es so matchgetreu wie es nur geht. Auch die Finte, mach sie, als würde ein Gegenspieler vor dir stehen. Ja, das war's mit dem Video. Ganz wichtig zu Beginn Fang mit den einfachen Übungen an, das heißt, mach einfach die Schüsse, viele Wiederholungen und dann mit der Zeit musst du die schwierigeren Übungen machen mit 100% Tempo, dass es wie im Spiel ist. So sieht's aus. Gutes Training und bis zum nächsten Mal.